पूरे देश में इन दिनों रेव पार्टी का चलन बढ़ रहा है जी हाँ रेव पार्टी जिसमें खुलेआम शराब सेक्स और नशीले पदार्थों का इस्तेमाल होता है इसमें यह भी होता है कि युवक और युवतियां आपस में मिलकर न केवल नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं शराबखोरी करते हैं बल्कि सेक्स भी करते हैं रेव पार्टी पूरे देश में बदनाम हो चुकी है और कई कंपनियां इसे अलग अलग शहरों में आयोजित करती हैं लेकिन जैसे ही आबकारी विभाग को या संबंधित विभाग को खबर लगती है तो वे तुरंत छापेमारी करते हैं ऐसा ही एक प्रकरण दिल्ली के छतरपुर में सामने आया जहां पुलिस और आबकारी विभाग ने रेव पार्टी पर छापा मारा यहाँ पर भारी मात्रा में ड्रग्स और शराब भी जब्त किए गए छापामारी में पुलिस ने पंद्रह लोगों को गिरफ्तार किया पता यह चला की छापेमारी के बाद कोकीन की कई बोतलें कोकीन पदार्थ और इसके साथ ही शराब की बोतलें भी बरामद यहाँ पर युवक युवती अर्धनग्न स्थिति में भी पाए गए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पार्टी छतरपुर में एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी द्वारा आयोजित की जा रही थी और इस कंपनी द्वारा दिए गए विज्ञापन में देश भर के लोगों को आमंत्रित किया गया था और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे मुख्य रूप से गुड़गांव फरीदाबाद और नोएडा के निवासी बताए जा रहे हैं यह भी कहा जा रहा है कि इनको शराब परोसी जा रही थी